Bueno, bienvenidos, este, vamos a tratar de hacer una mm, una demostración de lo que se trata eh, el SMP y usaremos para eso <clears throat> genérica y utilizaremos un router el router puede ser cualquiera esta línea también podría ser uno genérico la idea del SMP es que eh, pueda administrar prácticamente remotamente un dispositivo un router otro aquí tengo un router y podría tranquilamente este, agregar un switch más acá entre medio conexión ok y vamos a configurar nuestra red sea 192.168.10.0 ok <clears throat> entonces aquí vamos a tener un 1 y acá va a ser procedemos a configurar las IP correspondiente los puertos aquí la IP va a ser 192.168.10.2 con su puerta de enlace 192.168.10 ya tenemos ahora aquí configuraremos lo mismo en este caso va a tener 00 y 68.10.1. listo con esto ya tenemos configurado la IP en un momento se activará la conexión ok <clears throat> obviamente entre estos dos se pueden enviar paquetes ¿no? etcétera etcétera todo normal ahora el switch lo hemos puesto solamente para que no sea una línea directa hacia el router pero si quisiéramos una línea directa lo haríamos igual idéntico funcionaría no tiene ninguna relevancia el switch en, el SMP ahora eh, vamos a hacer el SNP en el router que queremos administrar con este protocolo SMP o SNMP en este caso eh, entramos a la consola ok entonces aquí aquí está activado pero de todos modos lo voy a hacer de nuevo configuración termina y este ponemos SMP mp.server y ponemos un password o un nombre los tres, el más, más conocido ROM y lo mismo hacemos pero con W siguiente línea y salimos con control Z con esto el SMP está configurado no necesitamos más. Procedemos a la prueba. Entramos aquí al mid Browser. Y mm, escribimos, damos clic avanzado y ponemos la IP 192.168.10.1 entonces ahí tenemos la dirección donde queremos acceder al router. Ponemos el contraseña 123 123 ponemos la versión 3 ok y ahora procedemos a buscar los datos le doy go y me muestra el nombre del router. O sea, en otras palabras, y ya estoy administrando el router. En este caso vamos a cambiar el nombre porque es una de las opciones más claras de hacer. Entonces ahí, si quiero cambiar el nombre, tengo que cambiar de la operación get, que es la que me devuelve información, a la operación set, que es la que me pone información. Y aquí tengo que elegir el mismo tipo de dato object string está y pongo el nombre router a le doy ok le doy go y listo ya está acabo de administrar router para comprobar que la acción ha sido realizada correctamente me entro al router me voy a config y aquí me dice router a está pues, cambiado. Eso quiere decir que ha sido administrado desde la PC0. Bueno, eso, este mismo ejemplo se puede hacer aumentando este otro router. Un ejemplo más acá. Un router más como en la práctica. Pero si aumentamos otro router para que Para poder administrar este router de aquí, no solo tenemos que configurar el SGNMP, sino tenemos que crear obviamente algún protocolo de enrutamiento como el RIP o este uno de los protocolos EIGRP entonces el RIP y el EIGRP son los protocolos de enrutamiento para que estas dos, este, dos routers puedan conocerse. Entonces vamos a proceder. que configurar en este caso estamos con internet 01 lo encendemos lo mismo aquí va a ser <clears throat> Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es configurar el uno de los el RIP o el IEGRP. Para eso nos entramos a la consola, dentro de nuevo y voy a mover un poco más abajo para poder ver el IP rip esta es la primera la segunda versión 2 configurado. Vamos con el router 1. Lo mismo, ¿no? Ya sabemos. ve como se ve Y... RIP. Network. 192.168.20 Solo esa. Bueno, esta no necesitaba <laughs> ok, esta no necesitábamos crear. ya que está, de modo. Con una era suficiente. con que este router conozca este otro era suficiente. Ahora eh, vamos a programar aquí eh, el SNMP punto ser de le digamos igual 1 2 3 que la que más fácil lo mismo pero con w y salimos ok entonces ya debería estar listo nos entramos aquí entramos acá otra vez mm, acá le damos avanzado aquí tenemos 20.2 a ver si este es correcto mm, sí aparentemente sí 20.2, sí está bien, también está bien, está bien, versión 3, ok, ok. Entramos, entramos, entramos, entramos, entramos, entramos, entramos, entramos, llegamos a System. Y aquí bajamos un poquito, ampliamos esto para que se vea, y Go. Ahí está. Recordemos que este router 0 tiene router como nombre router A, el hostname. Aquí en este tenemos solo router si yo quiero cambiarlo, otra vez de get paso a set y este <clears throat> aquí tengo un nombre ok a ver, vamos a poner router ok go vamos a comprobar comprobado ok